近期周深的一首新歌《我在这挺好的》猝不及防就降生了，很多粉丝都没有注意到这首新歌，但是不少关注央视晚间新闻的忠实听众就看到了这令人激动的一幕。其实，一首新歌最初降临的地点应该就是听歌软件，但是这一首新歌却是由晚间新闻和央视网联合推出的，并且获得了众多官博的转发和推荐，不少人都很疑惑。 这一首歌到底有何魔力，会获得如此高的注意？在听这一首歌之前，一定要准备好纸巾，因为实在是太催泪了。周深用温柔而低沉的声线，唱出了游子的思念、家人的牵绊，其中还夹杂了一段小燕子的低吟浅唱，唤醒了多少人的记忆：儿时的冰糖葫芦、妈妈包的饺子、父亲的举高高、爷爷奶奶的慈爱目光等。 时过境迁，他们都老了，当时的我们都长大成人了，离开了亲爱的故乡。一场突如其来的疫情，阻断了多少人的回家路，但是对于家的思念并没有因此阻断，反而更加的坚固。谢谢舍小家为大家的每一个人。待到春暖花开时，燕子衔来新泥筑巢，一定可以再相见。如果说望代表着希望，望见。 希望所有的想念都能有回响。那么我在这挺好的，则是一种寄托。心安处是无乡，思念和牵挂不会因回不了家而遗忘。无论在哪里，有爱牵挂的地方就是家。记得多给父母打几个电话。可能他们不了解我们的工作和生活，但是听见我们的声音，对他们来说就是一种幸福。周深为什么可以在众多歌手中？ 脱颖而出演唱这首歌曲呢，其实还是跟他自身的态度有着不可分割的联系。周深一个在娱乐圈摸爬滚打了好多年，经历过暗淡期，也经历过辉煌时刻，但是他一直保持这一颗平常心。在低谷期的时候，周深并没有随波逐流，反而是坚持在 B 站唱歌。他是多少人心中的卡布，只要有舞台就回去唱歌。 不管是多么小的舞台，都会用尽全力去演唱。他的粉丝都是一首一首唱出来的，没有所谓的僵尸粉，都是忠实的听众。他告诉我们一个道理：生活坏到一定程度就会好起来，因为他无法更坏。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持就过来了。这两年是周深全面盛开的一年。 综艺邀约歌曲接连而至，但是在这个充满诱惑的娱乐圈中，难能可贵的是他还保持一颗初心。我先做好一个歌手，这句话惊醒了多少犹豫不决的世人。在有能力做好一件事情的时候，那就全力以赴；有余力的时候再去考虑其他的事情，千万不要因小失大。周深一直在唱歌的这条路上努力奔跑着。 无论脚下是泥泞小路还是康庄大道，无论迎面而来的是风雨还是阳光，在这条路上，他一直是沉稳而笃定的，使他在越跑越快的路上不曾迷失方向。机遇都是留给有准备的人。今日今时的光芒万丈，正是一种沉淀多年的恰逢其会。阳光总是偏爱蓬勃向上的生命，珠玉总会于沙砾堆中绽放光华。 你喜欢周深的一首新歌《我在这挺好的》吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。